Merhaba arkadaşlar. Şu anda izleyecek olduğunuz video tamamen bana aittir. İyi seyirler. Evet arkadaşlar fotoğrafta gördüğünüz gibi PewDiePie'in e, inanan Yahudiler var. Öldüğüne yani. Aslında PewDiePie şu anlık ölmemiştir. Hala yaşıyor. YouTube'da kanalı var. 50 milyon aboneye ulaş, ulaşmış durumdadır. Aslında PewDiePie şu anlık ölmemiştir. Hala yaşıyor. YouTube'da kanalı var. 50 milyon aboneye ulaş, ulaşmış durumdadır. Var. 50 milyon aboneye ulaş, ulaşmış. Arkadaşlar izlediğiniz video troll amaçlıdır. Like ve abone olmayı unutmayın.